tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Avatar oynayacağız. Avatar'ı bin... Avatar... Avatar hayranlarını biliyorsun. Bu çalışıyor yani. Evet. Enter name diyor. Ben kendi adımı... Yanlışlıkla oldu. Cenk... Ne... C... E... K... K... Buradan... Denker. okay. Kon continue. Tamam. Aa Eng Ank'i bilmeyenlerine söyleyeyim size. Ank kafasında ok olan bir avatar karakteri. Elinde de sopa var oyun için. Sokanın yemeği. Ne kadar da bu oyun bu, oyun şu an piksel oyunu. Saldırabiliyoruz. Ama yanımızda düşman falan yok. şu an saldıramıyoruz. Tamam ben maceraya çıkıyorum. Maceraya çıkayım ya. Bu da aynı Dragon Ball Z oyunları gibi. Küçük çocuklar. Aa. Bir tapınağa benziyor. Kristal parladı. Aa o kaydetme tapınağıymış. Bu ne bir kutu. Seni itebilir miyim? Ay itilmiyor bu. İtilmiyor. Nasıl iteceğim ben bunu? yetişemedim. Her neyse. Ben bu oyunu pek anlayamıyorum. Buradan gidelim. Karşımıza bir düşman çıksın da macera. Aha. Katara geldi. Görüşürüz Katara ben gidiyorum. Elder mi? Elder kim oğlum? Çadırlar var. E peki ben nereye gideceğim şimdi? Sohbet etmek istiyorum. Aa! Master Macerasız oyun olmaz. Peki ben nasıl düşmanlarla kapışacağım? Her neyse. Ama ben dönüyorum. peki nasıl ben nasıl düşmanlarla karşı kapışacağım? Galiba Kardan adam var. yaptın. Evet gördüm ve kan kardan adamlara bayılırım. Keşke öyle yazsaydı. Nereye gideceğim şimdi ben? Zaten o kutuda itilmiyorum. Bir daha deneyeyim bari. basıyorum olmuyor. Kutuyu nereye alacağım ki? E nereye alacağım kutuyu ben? Lanet olsun böyle bir oyuna bu oyunu yapanın e, babasına kayayım ben ya. Bunun güzel bir oyunu çıkarsa güzel olur ya. Bu oyun da beğendim vermek yazık ya yazık ya. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar demeyeceğim. Oyunu beğenmişsiniz. Yazı oynamak isterseniz de hayır demeyeceğim. Çok garip bir oyun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki video önceki videolarıma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.